Submedialogia é o nome de um festival que aconteceu pela primeira vez em Campinas no ano de 2005, fruto da colaboração de uma plataforma de um, grupo, um coletivo que é o Mídia Tática Brasil, é, o Meta Reciclagem, o Sarai na Índia e a instituição VAG na Holanda. É, a gente fez duas ações a partir dessa plataforma, que foi o livro, que foi organizado por Gisele Ricardo, né, de Cultura 1.0, Digitofagia, e a primeira conferência sobre mediologia. A partir dessa primeira conferência sobre mediologia, a gente fez mais seis encontros é, posteriores. O segundo foi em, em Olinda, no ano de 2006, em Lençóis, no ano de 2008, em Belém, em 2009, e mais três que eu não vou lembrar eu já não participei, eu participei dos quatro primeiros. E era um encontro que tinha como princípio a autogestão, o software livre e o nomadismo, essa ideia de itinerância, né, de, da gente ir aos lugares que mais precisavam estar tá se apropriando desses discursos, foi uma escolha é, do grupo mesmo, não fazer ele em centros urbanos muito movimentados, enfim isso, tem uma super história, tem, uma, tem pelo menos três livros né, que a gente selecionou para os arquivos táticos. É, Peixe Morto, que foi do Submetalogia de Valadares, do ano de 2010 é, apropriações tecnológicas do submedialogia de lençóis e o submedialogias que fala desses três, de três últimos eventos assim, que foi num quilombo no Maranhão, eu queria lembrar o nome. Então, assim, foi um, um encontro que juntou artista, hacker, mídia independente, é, galera que, na verdade, estava pensando a tecnologia de uma forma diferente, estava tentando criar seus conceitos, entender suas práticas foi um momento de, eu acho, uma utopia tecnológica, assim, que muitas pessoas é, compartilharam e é um encontro que ele, é, ele ocorre é, é um apagamento dele, assim, na verdade, porque ele era totalmente independente, assim, nunca teve nenhum tipo de financiamento, foi todo feito é, de forma hum, autogerida mesmo, a gente pagando as nossas passagens, a gente financiando coisas entre a gente mesmo, né, com trocas, é, ficava todo mundo numa mesma casa, cozinhava junto. Então eu acho que o diferencial dele é que realmente assim, foi um projeto totalmente independente, de muita experimentação. E aí tinha as oficinas que marcaram, assim, né? Oficina de choque coletivo, de derivas psicodélicas, de mergulho no rio teve várias discussões em cachoeiras, assim, então era um formato bem anárquico, assim, que acho que representou o espírito de uma época, assim, né? A submediologia. Ah, é só uma referência que o nome vem de um grupo, um coletivo de rádio, que na época atuava com a Rádio Muda, que é o Submídia, que eles faziam umas experimentações radiofônicas, e aí veio a submediologia.